大家下午好啊，欢迎观看《Forgotten Weapon》的《被遗忘的武器》，这个是战术喵特别版。呃，大家可以看到，现在已经是冬天了嘛。然后说到冬天，大家肯定第一想到的就是这个 <laughs> 这个最寒冷的一个国家之一啊，就俄罗斯。呃，也是前苏联。然后今天呢要讲的这把枪呢，也是这个非常有趣的把枪，想必大家都知道，就是这个 Dragunov 的这个 SVD 的呃变种版。这个原版的军用版呢，对吧？咱没有，但是咱有这个军用版，对吧？ 作为战术喵呢，今天就有幸啊，搞到了一把北方工业的这个，呃，算是七九式狙击步枪的这个外贸版啊，就算是叫，呃，我记得在海外叫什么 N D M 八六对吧？呃，然后这把枪呢是非常有意思的一把枪，然后今天呢，我给大家这个从头往后跟以前一样娓娓道来，然后这把枪的历史啊，呃，就不多说了，这把枪其实是这个。 呃，中国仿制的这个，对吧？呃 d r a g o n o f SVD，呃，其实这个枪呢，并没有一开始啊，并没有说这个官方正式授权给中国去制造，所以说，呃，制造上的很多小的细节跟原版的这个 SVD 呢，还是有些区别的，而且还有一些改进的地方，这个后面我给大家慢慢讲。首先呢，这把枪啊，呃，历史我就不多说了，因为这个枪最早其实是这个中国军方在这个越南战争期间啊，这个缴获了俄军的这个。 呃，SVD 的这个步枪，然后呢，进行了一些仿制，对吧？然后后来才有了这个所谓的79式，也就是说这个 NDM86。然后呢，这这一把枪呢是这个外贸版，所以说它里面呢做了一些这个细小的改进啊，为了符合当时这个 ATF 的这个这个要求。然后这个历史我先给大家讲到这里，然后再讲讲它这个外观啊，大家看上去啊很像这个 AK47，对吧？但是它跟 AK47 半毛钱关系没有，就是长得很像，但是呢操作上。 呃，也很像，但是其实内部的构造和工作原理是完全不一样的。呃，AK 大家都知道，它是这个长行程，就是就是活塞嘛，就是它那个活塞杆很长，从头一直到后面连接到它这个这个这个 BCG 对吧？所以这个呃，这这一套是连在一起的。而这个跟这个 HK416 是一样的，就是所谓的这个短行程活塞啊，对，长行程活塞、短行程活塞，这个是短行程活塞，所以说它有个活塞在这里。 然后往后一一戳，对吧？戳中这个，然后往后一个推它一下，就是撞它一下，然后让这个整个 boat 往后做这个运动，然后进行这个附近，对吧？就是自动上膛。然后这个呢，其实就是给大家说它个内部的区别，呃，和这个叫什么工作原理上的区别。不要以为长得像 AK 的都一定是 AK，除非是这个罗马尼亚版本的，我没记错，那把枪的这个所谓的 DMR，它真的是基于 AK 感，但是所有的 Dragunov、SVD 啊，其实都跟 AK。 帮忙像关系没有，只是长得像，操作起来比较像而已。好，废话不多说，我们今天像往常一样，咱是从头往后讲。呃，大家可以看到这个枪啊，原厂呢就是这种枪口装置啊，对吧？一个很大的一个消焰器，然后底下很有意思啊，它有这个，大家知道这是干嘛用的吗？ 对，没猜错啊，这个底下就是可以接这个开罐头的这个罐头起子，可以接一个很长的，对吧？你要野外打猎，对吧？遇到个熊什么之类的，你需要个开个罐头跟它一起吃个午餐肉，对吧？你可以把那开关器放在这下面，没有任何问题。所以这是它的一个很有趣的一个设计的点。然后呢，在这个地方，这个地方大家可以看到，它是可以调节活塞的。把它这个这个地方有个小的这个开关，对吧？你给摁下去，摁下去，抬起来。 然后呢，这个地方就可以进进行一个旋转，旋转的话就可以调节它这个导气量。然后上面呢有写数字一和二，给大家看一下。美妆博主上线，一和二，看到了吧？然后如果说它这个卡的特别死的话，你可以用这个这个子弹弹弹壳的下边这个部分塞到这里面，然后进行一个旋转。大家看到这里也有这个。 开口啊，所以说这是，呃，可以通过这个简单的方式调节它的这个导气量，这个也是它一个比较有趣的一个特点。然后呢，另外一侧，这把枪另外一侧就是一个 sling loop，你可以绑枪绳啊什么之类，在这里啊，所以绑枪绳也是 OK 的。然后再者再往后说，这个地方，一个小的一个这个小啾啾啊，这个啾啾我今天就不打开给大家看了，因为这个东西平台的原因啊，不允许拆卸枪械。 呃，这个呢就是往下压，然后往外一掰，对吧？然后拉到最下面，然后这个前面整这一块护木就可以打开，然后你大家就可以看到里面的这个，里面这个短行程活塞的构造，看到吧？隐隐约约能看到一点啊。嗯，然后下面这部分枪管，上面这个是它的活塞部分。活塞呢，就是拆出来清洗啊什么之类都还蛮方便的。所以说，这个当然了，这个活塞其实本身这个清洁的这个频率也不用很高，所以说。 呃，时不时你可能打个几千发、四五千发，对吧？偶尔打开看一下有没有问题，然后多余的积碳稍微简单擦擦就可以了。后面，哎，这个地方就是跟 AK 一样的这个机瞄，对吧？有这个 CQB 一百米、两百米、三百米，一直到一千两百米。虽然说这个枪设计啊，呃，有效的这个射程基本上只有八百米左右，所以说，但是它也标尺也标到一千两百米，对吧？这就是，呃，怎么说可以当。 可以蒙运气，对吧？你打二十发、三十发，能打到一辆汽车，对吧？也可以的，没没没有没毛病。调节方式跟普通的 AK 一样，就这样调节，对吧？捏住了，然后这样往上滑就行，对吧？可以看到这个一千两百米就可以调得非常高，就枪是这样子，对吧？然后把它拉回到一百米，对吧？就是很平了。所以说这个呢，给大家看一下，跟镜子啊，它不是不冲突。 可以看到吗？所以说你有镜子的时候呢，你还是可以用这个下面的铁瞄的，然后需要用镜子看上面的镜子。所以说这个东西就是，对吧？有的人说，哎，这个什么什么瞄准基线高，这那这那的，这个这个基线也挺高的，对吧？你看瞄准镜子跟枪管差的也挺高。所以说这东西啊、各有利弊，对吧？包括像现在某些这个美国的战术品牌也开始搞那种，对吧？把那个镜子架特别特别高，说一是一方面这那这那。所以说，对吧？ 某些东西，某些时候不好用，不代表它以后一直不好用，对吧？然后好，嗯，扯远了，咱接着往后讲。后面的这个部分呢，其实就是它的这个这个操作，其实跟 AK 很像。这个呢是它的保险，我先把这个给大家 show clear。好，弹匣是空的，对吧？然后解除保险。 然后 visually physical 要检查它的 chamber 是 clear 对吧？所以说好，这这个枪现在是 safe and clear，然后可以看到操作也是有这个拉圾笔，对吧？往后一拉就可以了，对吧？很顺啊。然后它里面的这个 bolt 呢是，呃，跟 AK 相比它是多了一个一个一个 lock，就是帮助去锁止嘛。AK 是两个对吧？然后它这是三个，然后这样锁止，呃，能提高它的精确度，同时呢也也能更好的这个，毕竟这个弹药呢，对吧？七点六二。 乘五十四 R，所以说这个弹弹药的这个怎么说强度也相对更高一些，所以提高了精度，提也提高了它的可靠性。这是里边内部的构造。然后给大家看看它这个枪上面的铭文啊，可以看到吧？Norinco China，对吧？哎，非做工非常非常漂亮的一把枪啊。然后大家会说，那这个地方是个什么东西呢？这个是难道说它的保险吗？其实不是啊，保险就是这个。 这是它的保险，对吧？在这里，这样就可以了，这样就上保险了，对吧？然后你在这个，对吧？上了保险之后，扳机是没有任何用的。如果你解除保险，哎，这个时候，看到了吧？对吧？击锤，看到了吧？然后这个时候就可以正常击发。说回来，后面这个是干嘛用的呢？这个就是其实拆枪用的，这个就是你把这个。 啊，首先把镜子先取下来，然后把这个往下一拧，拧到一百八十度，对吧？然后这个盖儿就能直接弹开了。内部构造我就不给大家展示了，因为这个，呃，无论是这个大陆也好，还是说这个海外也好，都都是不允许拆卸的，因为如一旦拆卸的话会黄标，在国内的话根本连看都看不了，所以说没办法，很可惜这个，这个某些，对吧？呃，不希望这个，对吧？有这个。 车样， <laughs> 然后说到镜子，镜子这个东西呢也非常有意思啊。这个可以看到是就是 Russian，就是俄罗斯原厂的这个四倍镜。这个四倍镜呢，我觉得这个通光像啊、通光量啊什么之类的还是蛮不错的。毕竟这个镜子我还没记错，应该是可能六十年代的产品吧。就是能达到这个我我看的这个成成像质量，我觉得已经挺惊讶了，已经很不错了。啊，这可以给大家放一下，这里边成像质量如何啊？来 Q 一下。 好，然后后面再说它的这个整个这个弹匣，也是比较传统的这个有，有这个加强筋的，所以说很容易能辨析出来，辨识出来这个是什么枪，对吧？然后上面并没有其他更多的铭文了，非常非常精致的一个弹匣，对，有点像这个华夫饼啊，有没有？然后说完这个，给大家看一下内部啊。 可以看一下它内部的这个附近黄，附近黄是跟它这个 dust cover 是一体的，跟这个是连在一起的，所以说，呃，并不像 AK 它是跟 bolt 在一起的，所以这个东西它是呃有区别的。而且它的这个这把枪另外一个点，就是跟这个西格绍尔的 P 三二零又很像的，就是它这个扳机组是可以单独拆下来的，就里面这个扳机这一套是可以单独拎出来的，就是把这个把这个拆出来，拆出来之后，然后整个扳机它是可以。 啊，单独这一节是可以单独可以拿出来的，还蛮有意思的。所以说这个，对吧？是既学习了一些东西，呃，也改进了一些东西。刚刚说到改进啊，就是改进是哪里呢？是因为，呃，当时的缴获他这个呃苏联的 SVD d r a g o n o v 发现它一个膛线啊，呃，是为了适应多种弹药，所以说膛线呢做的这个缠绕比，相对来说比较密一点。呃，什么意思呢？就是说这个子弹。 为了在这个枪里面，啊，或者射出去之后，然后在这个飞行的过程中，它要让它稳定，所以说子弹是其实是有个旋转的，是一个这样旋转的过程，对吧？旋转的，所以说旋转的这个快慢呢，就是根根据这个弹头的重量，它是要有成一定比例的。呃，正因为当时这个这个所谓前苏联的，他们用的这种弹药的种类呢，相对来说比较多，啊，有什么穿甲弹啊，有什么夜光弹呐，有什么各种各样的弹。 所以说他们的这个膛线的这个缠绕比，相对来说就比较密，也就是说它让它子弹在飞行过程中旋转速度要相对来说快一点。但是其实你常用的这个狙击枪用的这种子弹，所谓的这种 FMJ 吧，它子弹重量呢又没有那么重，所以说它这个它都会导致它旋转的速度过快，过快其实也是会导致它这个呃精确度啊是不稳定的一个因素，呃，所以说，对吧？这个这个呃兔子们对吧？找到了这个缴获这个枪之后，给它切开一看，科学家说。 哇，这这这这老毛子疯了吧？这转这么快有毛子用啊？这个，这个也也不也不提高它这个射击稳定性，也不也也不也不提高精确度，顶多就是弹药通用性。据说啊，这个可能这个弹膛线让这个普用普通狙击枪子弹，呃，精确度能下降百分之二十，所以说挺夸张的。所以于是呢，这个这对吧？这个 Norinco 呢，就是说，哎，那咱干脆膛线就改一改吧，让它缠绕比没那么密，让它稍微来说转的缓慢一点，然后提高了它的精度。所以说。 外贸版的这个，或者说这个北方工业的这个 SVD 啊，比这个，呃，这个叫什么，呃，原版的这个 SVD 精确度还要更高一点，对吧？所以说这个还是蛮有趣的一个小细节，啊，然后这个操作方式啊非常好，人机功效我觉得做的非常可以。然后有一点不得不说，就他们当时在设计这个枪的时候，想说我我。 就是个班组用的这个这个所谓 DMR，所以说 DMR 的始祖了。它不像说那种狙击枪，对吧？哎，哥们儿拿一个狙击枪在山里面爬个五天，呃，吃两天野菜，对吧？然后突然，然后终于发现了这个高价值物，叫啪一枪崩，崩了后再走。这个不是干这个活的，这个就是说，呃，一个班组的一个火力支援，因为普通的步枪可能打不了六百米八百米那么远，对吧？然后当这个交战的过程中，就比如说这个对对面的这个叫什么？ 各种各样的这种小动物啊什么之类的，对吧？你需要打猎，对吧？特别多，那你只能说，哎，那我是用这样的一把这个工具，对吧？你就可以更趁手一点，对吧？别别的小伙伴可能打个三四百米，你这个一下能打到六百米、八百米，就是算是一种这个这个怎么说，一个战战术上的优势吧。然后说到这个人机功效非常舒服，你看手往上一插，哎，很舒服，对吧？一抵，嗯。 然后呢，铁瞄呢用起来是这样子，看到没？铁瞄这样子，对吧？然后想用光学瞄镜，就头稍微抬一点儿，对吧？铁瞄、光瞄，所以说 CQB 的时候，对吧？铁瞄，然后打远机的时候可以用这个光瞄，所以说这个是它的这个人机操作，非常非常有意思啊。然后你以为今天这个视频就给大家讲到这里了吗？并没有啊，因为这把枪这个给大家说了，口径是这个7.62乘 54R。 然后用的是这种华夫饼的弹匣，对吧？然后用的是这个俄罗斯产的这个镜子，然后呢，它还有一个双胞胎兄弟啊，嘿嘿嘿嘿，呃，没想到啊，这个才是真正的这个所谓的。 啊，这个是是 d r o p k n u f 的这个 SVD 的这个七九式吧，应该说七九式，因为它用的弹药不一样。这个其实是这个所谓的 NDM 八六嘛，这个是真正的呃外贸版，就是俩还是有一些区别的。然后呢，这个区别呢，我也给大家在这里正好呃一一道来吧。这当然之前说这个是 NDM 是给大家逗逗大家。好，这个 NDM 和这个七九式的区别啊，枪口对吧？煤球的区别。 对吧？都有这个可以放这个罐头起子的这个口儿，对吧？所以说这两个口儿，嗯，也没有什么明显的差异。然后包括像后面，呃，当然这个是这个 SVD 啊，所以七九式吧，先放一边儿，七九 G 对吧？然后呢，现在这个才是真正的这个所谓的 NDM 八六啊。然后前面不多说了，很多版本其实它这个这个地方，这个。 呃，活塞调节啊，能看到吧？活塞调节，原厂的话很多它是不带的，不带这个调节的。当然这个是可以换，对吧？换完你也可以自己直接就是装到这上面就可以了。所以这个东西无伤大雅。然后呃，普通的这个，对吧？都可以搞。然后对吧？然后后面的话，其实呃，无论说这个护木的这个，对吧？拆卸的点啊，包括像这个呃铁苗的这个标识啊。 对吧？基本上都是一样的，对吧？然后瞄具上有区别，大家可以看到这个瞄具是黑的，因为这个其实这个瞄具是呃国产的，所以说它上面的这个铭文呢，也并不像刚刚那个是俄文，这个是英文，因为它是真正是呃北方工业的这个外贸版，对吧？然后镜子也有这个皮揣的，对吧？ 对，就像说什么马桶堵了，对吧？可以搞一搞。然后，枪械的这个后面的这个区别，很明显的，其实就是一个弹匣的区别。这个弹匣呢是这个308口径，或者是7十2乘51啊，这个就不是那个华夫饼弹匣了，这个就是正常平的这种弹匣了，对吧？然后也是这种 rocking 的 mag，然后也是这种拆卸啊什么之类的，也是一样的东西。 然后包括像这个镜子，镜子拆拆卸起来也是一样的，就是你把这个 lever 这样打开，然后把这个整个从这个滑出去就可以了。然后呢，拆箱一样，对吧？把这打开，然后一样，这个 d u s t c o v e r 是一样是可以拆开的。然后这个呢，就是对，给大家看一下这个铭文啊，七点六二乘五十一，这三零八口径了，嗯，对吧？ 非常非常漂亮两把枪啊，所以说今天呢，就是给大家想讲的，就是两把枪这个主要的这个这个看上去的这个这个区别，就是其实区别并不大，主要就是口径上的区别，然后剩下就是这两把枪，对吧？设计初衷和这个当时的后面的这个想法，对吧？也是蛮不一样的。我可以说这把枪是这个 DMR 这个枪械系列的这个始祖，对吧？哎， <laughs> 对吧？这可以当这个视频的这个 thumbnail，哎。 哎，可以。然后这两把枪来讲，就是现在来讲可能不是特别好找，所以说可以在这个呃拍卖行啊之类的去可以去去搜一下。因为这两把枪为什么我没有今天给大家做这个呃射击的这个视频？因为这两把枪其实还比较稀有，而且这个价格也不菲，所以说对吧？有幸能拿来给大家就是开开眼，然后给大家讲讲这些枪有哪些的特点，就已经挺难得的了。 啊，当然了，这个最后一点，还是要给大家讲这个枪的这个扳机手感如何。这个我们做过 safety check，对吧？有意思的是，这个枪呢是支持空挂的，对吧？而且空挂之后，你把弹匣取出来，对吧？它空挂是继续锁住，它随空挂不是通过这个弹匣来实现的，非常有意思。好，废话不多说，来试一下它这个扳机手感啊。 扳机手感，很多人说，那这个枪是不是跟 AK 差不多？其实这把枪的手感呢，就是比 AK 要好很多啊。给大家，这是很轻的一个 take up，非常非常轻。到这之后，稍微加点力，还有一节，对吧？这是很 take up，还有一点点，要激发。然后扳机的 reset，扳机的 reset。 非常长，比想象中的长，对吧？然后再往下压，然后激发。就这把枪的扳机，可以说比 AK 的扳机好到不知道哪儿去啊！就是非常好，非常多，也非常的轻。呃，但是有一点就是它那个扳机啊，就是激发的那个点。 呃，你要多加练习才能找到它那个扳机 break 那个所谓的 break point，要不然的话，其实你很难发现，就是哎，这个扳机到什么时候它要激发，这个点是挺难掌握的。呃，有优点也有缺点，估计新手来讲打这个枪可能会比较准，因为对吧？他就说，哎，我瞄的特别特别准了，什么时候激发，什么时候激发 surprise，对吧？啪，一发打出去。但是对于老鼠来讲，就是哇，该激发了，哦，该激发，怎么还不激发？突然一下，可能那个时候你的瞄准已经歪了，所以这个扳机呢需要适应。 这个是这个七九式狙击枪的这个扳机特点啊。好，然后这是这个七九式狙击枪的这个呃扳机手感。这个 NDM 八六呢，一样。咱们先做 safety check，对吧？首先确保弹匣没子弹，对吧？然后解除保险。OK。 我给大家看一下，这它的这个扳机手感啊，跟这个七九是什么区别？一样的扳机啊，take up 在这儿，然后往下压，然后扳机的这个 reset 一样长啊，take up。 然后往下，这是第一道，这是第一道，第一道墙。哇，这扳机还有点意思。给大家再再看一下，跟这个七九是有点区别啊。Reset。然后这是第一道墙，然后再往下压，到这儿的话，大概应该是到它的 break point。再往下压一点，就激发了。 就是这个枪的扳机呢，比这个七九式啊稍微更清晰一点。就是包括像这个已经是激发过了，大家能看到，它这是第一节，第二节激发，第一节，第二节激发，就它这个 break point 会清晰一点，就是有点意思。我 <laughs> 两个扳机重量先说一下，两个扳机都很轻啊，大概也就是三磅左右的扳机，非常非常轻，然后也挺清脆的。 然后这个枪有没有空挂呢？给大家看一下，也有空挂，因为毕竟七九都有空挂了，这外贸怎么可能没有空挂呢？对吧？这个扳机真的有点意思，这个扳机我觉得要好于这个七九式的扳机，扳机，我再我再我再找找感觉，是挺让我惊讶，挺让我意外的。 还是，就像我刚刚说的，这种扳机还是要多去多去练，多去用。这个其实用多了也能找到那个感觉。到这儿，然后再往下压一点，应该就击发了。对，你看，所以说还是能找到那个 break points 的。当然，这个枪我刚刚大家说了嘛，打的比较少，所以说这个扳机的这个手感可能没有那么明显。 但是我相信，经过一些练习的话，这个枪，呃，可以打得非常准。当然，这个枪，很多人说它不准啊。为什么说它不准？因为我能想到唯一的槽点就是说，它这个是不是自由浮动式枪管？很多很多这个人能看到它，很多人把这个脚架是架在这个枪管上面，可能对这个精度呢有一定影响。所以，如果说你有条件的话，尽量把自己的书包啊或者什么东西架在这个护木上面，可能会相对会好一点。不要直接。 把脚架架在枪管上面，这个可能对精度影响会更大一点。然后这个我觉得是可能影响精度的这个唯一的这个怎么说？呃，可能性。呃，当然有很多这个其他的人做过这个相对这个枪的这个测评啊，就是精度。因为这个枪本身设计初衷，它的精度不是一个不是 sniper rifle 或者说不是狙击步枪，这是什么概念？就是说它的精度可能要要高于一就是。 就高于 E M A 嘛，对吧？一角分嘛，对不对？所以说这个枪基本上都是出厂的设定啊，基本上就是一点五到两 M v A 的枪。所以说你想说跟那种高精度的狙击枪，什么 Sub M A 就是 E M a 以下的那种狙击枪来比的话，精度是肯定不如人家。但是优势在于它连发呀，对吧？然后还能是可拆卸式弹匣，对吧？所以火力输出的持续性要高很多。所以这是为什么我说它是这个。 呃，DMR 步枪的这个始祖啊，所以说它的这个设计理念还是蛮不一样的。精度来讲，大家就不要呃拿它来吹毛求疵了，毕竟设计理念不一样。你解救人质拿它去打西瓜，对吧？你这个呃还是有一定难度的，对吧？毕竟这个东西精度没有那么高，当然也取决于距离，也取决于这个弹药和这个射手的训练。当然，好，这个废话就不多说了，这个就是七九式狙击枪，或者说这个所谓的这个 DMR 和这个。 呃，NDM 八六是吧？外贸版，非常非常漂亮两把枪。然后介绍呢，我也给大家就介绍到这里。如果说大家有什么这个呃想问的，也可以在这个视频的下方留言，我都会给一大家一一做回复。啊。那今天给大家讲这两把枪的这个对比呢，我就给大家讲到这里。那我们下期视频见啦，拜拜。 我每次这种枪，我用右手上单匣我都不会上，我只会用左手上。这东西我也该好好练练，好好学一学。打脸了。 进去就换个姿势，对，是的，换个姿势。